Bonjour les enfants, bienvenue chez Piano Academy. Je suis Bianli. Aujourd'hui, vous allez apprendre la chanson Frère Jacques. Avant de commencer le cours, on va écouter la chanson jouée par Flora. Bonjour, je m'appelle Flora. Je vais vous jouer la chanson Frère Jacques. Aujourd'hui, on apprend la première mesure. Peux-tu nous chanter et jouer cette mesure Sol, la, si, sol, sol. Merci Flora. Voici la mesure d'aujourd'hui. Première note commence avec Sol, avec la main gauche. Sol, et par rapport au Do, Do, Si, la, sol. C'est situé ici, avec le troisième doigt. Sol. Ensuite, la, sol, la. La note avance. Sol, la note monte. 3, 2. OK Maintenant, jusqu'à là, on va répéter 5 fois. On y va Sol, la. Première fois. Sol, la deuxième fois, sol, la, troisième fois, sol, la, quatrième fois, sol, la. Bien. Ensuite, ça continue à monter. Maintenant, cette fois-ci, c'est avec le pouce. Si. Ok Sol, la, si. Il y avait trois notes à jouer. Trois, deux, premier pour le doigté. Alors, Jusqu'à là, on va répéter cinq fois. Sol, la, si. Première fois. Sol, la, si. Deuxième fois. Sol, la, si. Troisième fois. Quatrième fois. Sol, la, si. Et la dernière fois. Ensuite, on était sur le si avec le pouce, mais revenez sur la première note, c'est-à-dire sur le sol. Sol, la, si, sol, comme ceci. Toujours avec même doigté. 3, 2, pouce, troisième. Sol, la, si, sol, comme ceci. OK Maintenant, on va répéter cinq fois. Sol, la, si, sol. Première fois sol, la, si, sol. Deuxième fois, sol, la, si, sol. Troisième fois, sol, la, si, sol. Quatrième fois, sol, la, si, sol. Et la dernière fois. Ensuite, pour terminer cette mesure, on ajoute la première note de la musique suivante. Donc, c'est encore seul. C'est-à-dire, il suffit de répéter la note que vous avez appris, la dernière note, répéter même note, avec même doigté. Je vous montre une fois, sol, la, si, sol, sol, jusqu'à là. Ok Maintenant, on répète tout ça cinq fois. Sol, la, si, sol, sol. Première fois. Sol, la, si,